对着这个有亮光的地方哦，记得呢不要直视太阳哦。我们就可以呢，呃，双手合十，然后我们就可以默着这个念呢，心中呢想要成就的事情来做祈福跟许愿。那么上旋呢，一般是针对我们想要呃提升的东西，比如说针对业绩啊。 呃，或者是说针对我们的销售量，哦，类似这种能够有成长的东西才会是比较理想的，或者是针对关系想要再更进一步哦。那再来就是在这一天呢，我们也可以透过几种开运的模式，比如说我们可以透过洗盐浴的方式哦，来帮我们自己呢除秽，还有呢也可以透过呢这个呃剪这个指甲哦，还有这个修法哦。 剪这个我们的这个鬓角啊，理发的部分呢，来达到呢除二的一个效果。再来，我们来看一下，就是在周二这一天呢，我们会迎接的是麒麟日。那么麒麟日呢，一般是非常大力荧幕前的男性朋友们的日课。不过要特别留意的是呢，因为在这一天呢，我们逢到当月的月破大号来。 来这个角号哦，而且当天又逢到了驿马星宿入宫，所以呢，在这一天，我们如果要运用这个日子的时候呢，要记得呢，这一天呢，它的这个月检呢，代表的是说呢，我们呢是呃不求财哦，我们呢也是不求官禄的哦，因这个日日子呢是要来求呃消耗一些我们要。 那个撇开的一些不好的关系的，或者是说呃撇开一些不好的情绪的，哈，那么你可以呃透过这样的方式呢来去求和解。那再来呢，我们要特别提醒一下，在这一天哦，呃，透过我们的这个东方的七正四余呢，从五月十号到六月二号这段期间呢，会是这个。 水星开始逆行，好在申宫的位置，所以呢，要特别提醒一下，它的影响呢会针对这四个生肖哦，尤其是针对属老鼠。 属兔子、属马以及属鸡这四个生肖的朋友要特别留意，会带来这个血光的一个影响哦，所以要注意一下。因为主要的部分是它会启动火曜星哦，那这个火曜星呢，就比较容易会让我们呢，呃，比如说在呃这个身体健康啊，或者是内心呢会比较急躁不安一点，所以在各方面呢，在这一段期间呢，要。 多加的注意一下哦。那这这个期间大概就是维持到六月二号之前，所以请这四个生肖的朋友们多加注意一下了。再来看一下，就是针对周三这一天，我们会迎接的是七元一驾。那么一般在这一天也是很适合可以补财库、补运的日子。不过要特别提醒呢，就是有。 除外条款呢，也就是针对属狗还有属龙的这两个生肖的朋友是不宜的，因为呢，在当天呢，我们有犯到这个白虎，所以呢，你们就不能够在这一天来做补运的动作。那同时在这一天还有一一项事情是不宜的，也就是我们的这个开运物品呢，是不宜在当天做开光的哦。 再来，让我们来看一下，就是在周四这一天，我们会迎接的是乌兔太阳日，及时落到的是申时。那么呢，这也意味的是呢，在当天的下午非常大力呢，我们可以针对呢有需要出货的这个商品呢，来办理这个呃相关的这个进仓的动作呢，来迎接出货财。 好，那么有需要的朋友们呢，呢不妨呢也可以参考一下呢，来做相关的办理事项。同时在这一天呢，有逢到了火星这个星宿呢入宫哦。不过这个星宿呢，在这一天呢会迎来好的结果，所以呢它会针对呢这四个生肖带来好的影响，针对属牛、属龙。 属羊以及属狗这四个生肖的朋友呢，在这一天呢，尤其是在下下午之后，会给你们带来很吉庆的影响。所以呢，如果你们在这一天有任何事情呢，要交办的、要做的、要执行的，不妨都可以在我们接近到了下午之后再来进行哦，会更加的理想哦。 我们再来看一下，就是针对周五这一天，我们会迎接的是大退留财日。那么要特别提醒一下，在当天呢，逢到的是刀粘日，因此如果针对有要动刀的朋友们，老师会建议我们可以缓一下。那那对于你术后的这个康复呢，哦，会比较理想啊，比较不会有一些粘连或者是康复相关的一些忧虑。 那同时呢，在这一天呢，有逢到了天温，需要特别要去注意的，就是的大境的星数呢，呃，合并了天温的影响之下，疫情可能会有加速升温的一个效果，所以呢，各地的这个部分呢，就要影要留意一下指数哦，所以也要请大家要多加的注意一下防疫。 还有最重要的就是保护自己，要提升自身的免疫力哦。再来就是在周六这一天，我们会迎接的是险星睡合的日子。那么在这一天呢，同时也是逢到了刀斩日哦，所以一样呢也会建议就是跟周五一样呢，这两天呢都是尽量避免动刀的日课。但这其他事项呢，就是针对红字的部分呢，都是。 可以去做进行的哦，而在周日这一天呢，我们会逢到的是天恩日，而在这一天呢，也逢到了我们很难得可以终于迎来可以开池的日子哦。而这开池的日子呢，会是在这一天周日的早上，也就是从我们的这个呃辰时四时到五时这个时段呢，都是可以添水位的。 那么要开池的部分呢，尤其是针对呃您现有在家中，譬如说你已经有一个池子的部分，比如说是针对风水摆件会滚动的，那么你要添加水位进去哦，避避免它干枯。那么我们就可以分别在这三个时段呢，陆续的慢慢的添一点水，慢慢的添一点点水进去哦。那么在巳时的时时候呢，它代表的是天禄，也就是财禄。 那么呢，在辰时的时候添进去的水呢是喜庆啊，会带来好事；而在午时的时候呢，添进去的水呢是财源哦，可以带来更多笔的交易。那么大家也可以适量的呢，看你目前呢所缺的是什么呢？那么你可以针对呢您要的部分去挑选这三个时辰的其中一个去用哦。 那同时呢，也要提醒一下呢。再来就是在午十之后的时段，老师就会建议我们就是少用哦，因为呢，再来就是在午十之后呢，呃，会逢到了就是有这个月煞的这个影响会比较重，那么它就不利我们去做一些斡旋，或者是包括就是呃，针对有一些赠送或是官司的哈，会协调相关的东西就会比较不利。那再来呢，就是在上半。 场的部分，也就是在上午的时候呢，是比较大力。我们要做，比如说路宅安香跟动土的部分，都是适宜的。好，那么以上呢是针对当周重要的日课的部分哦，个仅供就是荧幕前的朋友们参考一下。接下来呢，让我们来看一下在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。 首先，第三名呢是属兔子的朋友，第二名呢是属猪的朋友，而第一名呢是属老鼠的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢，在当中呢，这三个生肖的朋友呢，你们绝对呢不会很轻易的受周边环境的一个影响哦。你只会依赖你自己心智上跟精神上的能力哦，而且会为自己尽到最大的一个努力。 会靠自己的这个智慧去行事，然后去解决你眼前一些的事情，所以你的手段呢，基本上是蛮合情合理的。你会去把自己要做的事情呢，去把它妥善的处理好。那虽然呢，你跟周遭的人可能有些时候意见呢，不见得会是很合乎实际的，但是呢，你的眼光呢，大部分的时候你都会放得很远，所以呢。 也许在别人来看，你的成效在短效是不会看到能够立刻实现的，但是，呃，基本上在 long term 的话是可以，呃，看到蛮好的一个绩效的。如果呢，你的这个 partner 呢，他们想要看的是呃 short term 的东西，那么就请你要检视一下你手上的工作清单，这样子才比较好交差哦，好不好？好，因为。 呃，目前来看的话呢，你的这个运势呢是比较适合让你去 plan long term，而不是针对 short term 的。所以，请你要好好的去调整一下你的这个步伐。好，再来呢，让我们来看一下呢，其他生肖的朋友们呢，在当周又有什么需要留意的地方？ 首先，第一个呢是针对属老鼠的朋友。属老鼠的朋友呢，在本周呢是属于苦尽甘来的一周哦。而这也意味的是呢，我们在本周呢需要新手正道，那么就能够得到贤人之士的一个帮助。那么，在我上个礼拜呢，我们逢到了这些阻碍啊，还有一些磨难呢，在这个礼拜也会得到消解，就会不见了。那么。 你一定要继续呢，秉持的很虔诚的一颗心哦。那在等待的期间呢，我们在跟人的这个相处上面呢，也一定要多用一点心去相处，才能够让这个好运呢，可以发挥。再来就是呢，不要太过的招摇，因为呢，太招摇的时候呢，就会坏了你当周的好运。那么再来就是要提醒一下，在针对属老鼠的朋友，我们在。 本周的这个开运花呢是雨伞花，而雨伞花呢，它在最当初呢是献给这个最初将这个罗马的这个皇帝改宗为基督教的教皇哦，圣希尔贝斯塔的花，所以它的花语呢就代表的是伟业。是在本周受到这个花祝福的属老鼠的朋友们，也意味着是你们充满着才智。 如果你是从事着一些属于 specialist 的这种工作，那么你会得到人家的赏识，你可以获得很大的成功。你在你的专业业的领域里面，你可以受到人家的认可。可是，如果这样的人质、这样的才质用在恋爱上面的时候，你不见得能够得到很好的恋爱品质。请你要。 给自己留多一点的闲暇的时间，因为你的人生并不是只有工作。不要把自己变成一个 workaholic，你并不是一个全职的工作狂，好吗？所以，请调整一下自己的步伐，再出发，才能够让你在感情上真正的好好的开花，并且圆满哦。下一个是针对属牛的朋友。 属牛的朋友呢，在本周呢是属于渐入佳境的一周，而我们在工作呢，以及在学习上呢，老师会建议呢，我们要多听取长者的一个劝言，好，那这样子呢，也可以帮助我们自己呢，慢慢的突破眼前的一些难关。就像我们的风的这个流动的一个状况呢，它可能会造成一些动荡跟一些很不安的一个局面跟感觉。 所以，我们必须要更加的坚定自我的一个意识，能够被周遭的这个环境去被困扰。所以，如果你在这个时间点，你能够多去听取别人的意见，好，或者是呃一些专家的意见的时候，你就可以降低一些不必要的伤害。再来呢，也可以避免自己太过的独断，好，那么独裁也可以。 让一些意想不到的失败呢，避免它去发生，好，第二也可以让自己呢不会太过的犹豫不决。那在必要的时候，在当中，请一定要拿出你的毅力呢，去做出果断的决定哦，才能够避免一些失败。那么在这个礼拜，老师也会建议我们呢，要避开很强烈的风口，也就是你的座位。 不要在有这个通风口啊，或是冷气口的附近啊，对你呢这个气场能够达到稳定心情的效果，也可以让你的心境上呢能够比较平稳，对你的运势呢也能够达到一个比较平稳的一个状态哦。再来针对我们属牛的朋友呢，在本周我们的这个开运花呢是这个战败亭的番红花。 而这种花呢，它是被选来献给这个饱受威胁，可是他却不愿意改变信仰，然后惨遭火刑的库克族人，也就是我们的这个圣尼西达斯哦。因此呢，这个花它的花语也代表是刚直。收到他在本周的这个祝福的这个属牛的朋友们，代表你在。 人和方面会显得非常的要强好胜，相当的正直，而且你会非常的有自己的这个信念。要注意，就是你可能会比较容易呢过于冲动，然后因此而呃容易跟人产生一些不必要的冲突哦。意在。 恋爱方面呢，你可能会忘记有的时候要适当的妥协或者是让步。如果你想要追求爱情的话，你想要真的找到一个能够了解你的这个意中人呢，请注意哦，不能够呃老是这么的直啊，还是要多一点的这个柔软哦，才能够让双方呢能够真的就是 match 在一起，OK。 好，再来呢，我们来看一下，就是针对属牛的朋友呢，在本周呢要留意的天数有两天，是周一跟周三哦。下一个生肖是针对属老虎的朋友，属老虎的朋友呢，在本周呢是逢到需要循序渐进的一周，而在这个礼拜呢，基本上呢。 这个比喻呢，就有点类似呢。我们的树木呢，它在山上呢生长，而这个生长呢，并非像一朝一细呢就能够长大，它必须要像从小树苗的这个时候，然后经过时间，经过年月，然后慢慢的累积，经过重重的风雨的考验哦，才能够长长大，成长成一棵大树。那当然呢，这个树是在那里。 而山是不动、屹立不摇的嘛，所以呢，这个树木基本上它只要能够通过这个时间这个的关卡的考验呢，它就能够有所收获，对不对？所以呢，这也意味着是属老虎的朋友，现阶段的你在这个礼拜，你只要能够像个小树苗一样，能够经层层的关卡，这一层层的考验，好好的成长，按部就班的去做，就没有问题了。 不要去想要去做一些 shortcut，或者是去走一些捷径，好，那就没有不会出什么二字，好吗？那么在这个礼拜呢，你们的运势也是相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。而在当中呢，属老虎的朋友，我们的这个开运花呢是普通的杜丹花。 而杜丹花呢，它是在夜晚的时候呢，属于会发光的一种植物，所以一般呢会认为呢跟月光有很深的关系。它的花语呢也相对的呢就代表的是月光哦。那么月光呢，在自古以来呢也就被认为就是会让人诱花。 会疯狂的这种感觉，所以受到他祝福的属老虎的朋友们，在本周你的言行举止呢也会受人注目，因为会让人家觉得你跟平时不太一样，你变得比较古怪一点。当然，这不代表的是说你真的变得很奇怪，而是你可能为了想要更加的追求人生的一些真实感，呃，所以呢，你的态度呢会变得有点一百八十度的转换。 所以你希望能够找到一个真的能够理解你，然后可以包容你、了解你真正的想法的伴侣。在这个礼拜，你在感情里面，你需要找到一个是真的可以有包容力的对象。好，所以呢，请放大眼睛，好好的看看你周遭的人是不是有这样的一个人存在着哦。好，那么下一个生肖呢，是针对属兔子的朋友。 属兔子的朋友呢，在本周呢是属于需要立定目标的一周，而这也意味着是，在这个礼拜我们需要勇往直前的大幅迈进，然后改变我们原有的一些做法跟方针呢，那或许呢这样子我们可以会得到空前的大成功。那虽然你可能会面临一些困难，还有一些阻碍，但是只要以最此时呢必须面对的事业体的发展。 再去做一详尽的一些完善的规划，你就能够有达成的机会。而且呢，你要有一个幅度的改革，就是要趁这个礼拜呢去做一些适当的一些人事的一些调调度跟调整，因为在这个时间点是一个蛮适当的时机呢，跟理由去做一个大改革。 在当中呢，我们的运势相对的旺盛，因此也没有需要留意的田数。那么，针对我们的感情的部分呢，我们的开运花呢是毛茛。毛茛呢，它是属于在西元十三世纪的这个法兰西斯科教会修士呢圣安索尼哦，他在宣扬这个基督教义跟传福音的时候。 因为他都会吸引到很大批的信众呢前来聆听他传教，所以他的名声呢就是非常的呃大噪。因此，这个祝福呢也意味的是受到欢迎。受到欢迎呢也意味的是，在本周我们这个呃属兔子的朋友呢，你会让人家感觉到你的个性相当的随和，相当的健谈。 而且广受周遭的人的一个仰慕、喜爱以及支持，而且非常的能够很轻易的广结善缘哦。虽然你很容易跟人家就是打成一片，但是有一个盲点就是很表面，没有办法真正的深交。不管是对同性或者是对异性，都是一样的状况哦。所以你要谨记哦，不管你的朋友再多再好，但是呢。 呃，最重要的是你的知己到底有几个？还有能够变成你的另一半的，也只能有一个啊，是不是？所以呢，你还是要能够从这当中去慎选，然后找到一个真的能够呃倾听你的心事，然后真的是你理想中的心灵伴侣，才是最重要的哦。 那么在当中呢，我们属兔子的朋友也没有需要留意的天数。下一个生肖是针对属龙的朋友，属龙的朋友呢，在本周呢是属于需要五十稳健哦。那么在这个礼拜，老师会建议呢，我们要用稳健的一个心情哦，也就是我们的心态呢，要用比较踏实的这种呃心态跟脚步呢。 来进行呃手上的一些事项跟作业，才能够有所成哦，也才能够呃把一些看似比较有利的一些呃交易啊，或者是买卖呢，能够促成。然后再来就是呢，如果你忽然在这个礼拜呃有拿到一些比较大金额的一些 offer，哦，那么也建议呢，我们在。 就成交这一笔交易或是买卖之前呢，要先给双方多一点的时间去做思考跟考虑，呃，不要立马是当场答应哦。这绝对不是怕你错失这个呃良那个良机啊，哈，或者是业绩，而是怕会有一些不利事业的结果，或者是说有一些你忽略的东西。所以是说。 呃，不要这个看眼前的一些利，然后呢就没有注意到一些细节的细项啊，所以是说你要特别注意的就是，基本上在这个礼拜，只要是呃有关于你自己的小事情是 OK 的，可是如果是针对大的事情哦，那么就是要保守哦，那么这样子呢就比较能够。 在这一个礼拜呢，平平安安的度过。还有在这个礼拜呢，呃，也尽量呢要小心呢，不要呃太过的高调，不然比较容易引起别人的不满哦。那么在当周呢，要留意的天数有一天是周一。再来就是针对属龙的朋友，我们在当周的开运花呢是大型的三色堇。 那么，大型山社景是属于一种具爬蔓性质的植物，它大约可以高达三公尺哦。那么它的这个爬蔓方式呢，它是属于攀住，呃，在它附近的任何一种的物体，然后它就会成长茁壮，然后就把依附的物体呢紧紧的缠绕住。所以呢，它也意味的是束缚。 在本周呢，送到他的祝福的属龙的朋友呢，也意味的是你在感情方面或者是在人和方面呢，你的占有欲望，或者是约束对方的这种欲望会特别的强。不过，不论你是对于呃职场上的朋友，或者是说是感情方面的，呃，或是爱人，你都想要占为己有。但是这种过分的束缚的这种方式，其实很容易有。 反效果会容易反弹哦，所以请你一定要明白这个缺点，呃，要在呃适应的时候要反省一下自己，好好的改进，然后这个模式也要适当的重新调整一下，才不会让这个双方呢都受伤哦。好，那么在当周呢，刚刚有提醒了，要留意的天数是周一，下一个生肖是针对属蛇的朋友。 属蛇的朋友呢，在本周呢是属于需要先求认同的一周，而在这个阶段呢，应该是要有所成的，所以呢，你也必须要适度的去回馈给一些呢跟你一起同心协力的同事，这样子呢，你的这个呃 partner 啊，或是你的同仁、同事呢，他们也才会认同你，也才会愿意的更加的努力的去配合你啊，或者帮你一起去卖命嘛。 那不然的话，你周边的人就会觉得是说，那么都只有我在帮你，你也没有帮我，我为什么要一继续帮你付出呢？哦，所以千万不要让周边过去辅助你的人、帮助过你的人呢，对你心灰意冷哦。不然等到你想到的时候呢，希望他们在跟你一起提正士气的时候呢，就会来不及，就会太晚了。好，所以请你一定要得到别人的认同，在本周是相对重要的。 在当中要留意的天数呢，有两天，除了周二之外，还有周四。那么同时呢，要提醒一下，在当中呢，属蛇的朋友，我们的这个开运花呢是白岩胡索。那么白岩胡索呢，它是献给全欧洲的守护圣人，也同时会被称为这个修道志愿之父的这个圣贝蒂克道士哦。所以呢，它的花语呢，也会代表的是开始。 这也意味的是，在这个礼拜，你受到他的祝福的时候，你对于人际或者是感情的部分，你会充满的很多的期待感，跟呃想要跃跃一试的的心情。比如说，你就会想要去呃告白，你就会想要尝试的去呃改变这个呃相处的模式，或者是想要呃尝试着就是让你们的关系。 再进一步，啊，你们可能会，呃，变得比较浪漫，是说你也会想要把这个恋情的模式呢改变一下，哦，但是不管你想要怎么样做，对你来讲呢，都会代表的是你会非常的有动力，而且，呃，你会想要，呃，出一段美好的恋情。那我想这个对于。 呃，属蛇的朋友来讲的话呢，呃，是一个蛮好的一个开始，因为你就不会呃闪躲，这也是非常值得嘉许的哦。好，那么下一个生肖呢，是针对属马的朋友，属马的朋友呢，在本周呢是属于需要扎实执行的一周，而这也代表的是要特别提醒你们哦，虽然呢扎实执行是必要的，但它也不是代表是你就要。 一直很积极的行动，因为呢，除了要扎实之外，它也代表是我们要小心、要谨慎，而且呢，所有的小事呢，你都要呃避免有一些错误发生哦。那再来就是在进行的时候呢，也不能够太过的急促，不然很容易会造成一些没有必要的一些失败。那如果太急的话呢，就很容易呢反而变凶。 好，所以是说你要完成大事的话呢，在这个时间点呢，一定是要慢慢的就是细心的呢去把它落实，这样才不会变成一个呃空壳的状况。啊。所以在这个礼拜呢，就是好好的呢把周遭的一些小事情呢，先把它一一的完。 工落实完成哦，那这样子呢，也可以把事情呢堆叠起来哦，变得稳扎稳打的。那么在这个礼拜，你可能会觉得呃琐事比较多，所以会觉得比较心烦意乱一些。但是其实呢，这些事情一件一件的处理完之后，你你也会觉得好像就没那么绑手绑脚了。 好吗？那么在当周留的天数比较多，有三天，除了周三之外，还有周五跟周六。但至少礼拜天是你的，你可以好好休息一下。那么针对属马的朋友呢，在这个礼拜我们的开运花呢是竹菊。那么竹菊呢，总会让人家想到的就是很弱不禁风的一个感觉。 但是其实并不是这个样子哦。相反的，其实竹菊它是一个生命力非常非常旺盛的一种花。它你只要偷懒不整理这个花瓶，你就会发现它的新芽就一直不断的冒开，然后一直开花。所以呢，在这个礼拜收到它的祝福呢，也意味的是活力。好，祝福之下也会意味的是，就算是外表好像是很可怜。 那也是装出来的，其实你是有很强盛的生命力跟求生意志的，因此适合你的这个对象呢，反而可能是比你年轻的，或者是比较会撒娇的那一类型，你反而会很吃他那一套。那么在这个礼拜呢，也请你好好的善待这样的对象哦。再来呢，下一个生肖是针对属羊的朋友。 属羊的朋友呢，在本周呢是属于正在酝酿的一周，而这也代表是我们治愈的运势呢，在这个时间点呢，似乎呢已经开通了。凡事呢，在开始的不顺遂跟困难呢，在这个阶段呢，也也会解除哦。所以不妨呢，我们可以用坚毅的态度呢，勇敢的向前，也就可以呢，逐渐的看到成功。那么用自己的力量呢，在这个礼拜是比较难。 达证的哦，所以呢，你一定要想办法得到别人的助力哦，这样我们的成功率会提高很多。那么目前的困难呢，基本上呢，只要你愿意去努力呢，就会化解，所以你不用太去担心，就怕你自动放弃。所以在这个礼拜呢，就是不能放弃，还有愿意努力，所以拿出你的努力，拿出你的毅力，还有你的耐心，在这个礼拜。 就可以酝酿你的好运势跟成功。好，那么在当中呢，要留意的天数呢，有两天哦，除了周四之外，还有周日。再来，针对我们属羊的朋友呢，在本周我们的这个开运花是野生大蒜。那么野生大蒜呢，它是从春天到初夏呢，它就可以呢，它有在覆盖在大地上。 很像我们可以站在一片毛地毯上，那它的这个香味呢，呃，会让人家觉得是有这种精力充沛的这种感觉。所以受到它的祝福的话呢，在本周也意味的是你会觉得自己的活力很强，你的精力非常的充沛。不管是谈感情、谈工作呢，你都会有这种步调，想要全力的冲刺。 所以，不论是，在工作方面，或者是在人和方面，在感情方面，都必定是无可限量。所以，属羊的朋友，在这个礼拜，加油，加油，加油哦！下一个生肖是针对属猴子的朋友。属猴子的朋友呢，在这个礼拜是需要学会取决的一周。而且呢，在这个礼拜呢，老师要用一个比喻来跟你们说，这就像我们在。 呃，国小的时候第一次学习用圆规的时候，那圆规呢，它不是有两个角嘛？那我们用两个角，在使用的时候要先决定这个中心点固定了之后，那我们就从右边画一个圆弧，然后才能够这这样子左倒画一个弧圆线。那它也会意味的是说，我们的运势呢，呃，会有点消落的一个感觉。那如果你要在 让它更强的话，你就要必须要再往回画一下它的这个线，才会变得更加的深啊。所以呢，这也意味着是说，在这个礼拜有些东西你要学会往回看，而不是只有一直往前看。你要学会反停顿、反省、检讨、往回看。那么这样子呢，你才会发现，在这个时间点，有些时候，呃，反转。 退守可能是急的，好，那如果呢，你你这个时候呢，一直强迫自己去推进一些东西，可能会迎来的呢，是让你的运势，或者它是消耗你的能量，或者是消耗你的财源。因此，老师也会不建议我们在这个时候太过急的去呃推进一些东西哦。那么，在这个时间点呢，因为已经夏至了，所以呢，我们也可以在夏至之后再进哦，或者是说。 呃，等到了下旋之后呢，再去促进一些事情。你在这个时间点可以先停滞一下，先观望，先判断，好，先学习，好吗？那么在这个礼拜要留意的天数，有一天是周五。那再来就是针对属猴子的朋友，我们在感情的部分，在当周呢逢到的是银莲花的祝福。那银莲花呢，它在希腊语呢代表的是。 风的意识。那么风呢？它也意味着就是说，它在这一朵花呢，它在过去呢，它都是成长在一个高度，大概有十到二十公分的一个高度嘛。所以呢，它在这一整年开的时候呢，呃，通过这样的风的一个摇摆，会让人家觉得，呃，好像他在期盼什么样的感觉？ 啊，所以呢，他的这个祝福的这个花语呢，也就是 expectation，也就是像期盼一样。那么在这个礼拜呢，呃，属猴子的朋友呢，你受到他的祝福这样的一个交汇的影响呢，也会意味着是你会有很多的 expectation，你会很期盼另外一半带给你些什么，你可能希望他。 带给你多一点的关心，带给你多一点的浪漫，呃，或者是带给你多一点的这个关心等等的。那不过呢，你也要明白一点，有些东西就是比较写实或是比较现实的，呃，不见得它会迎合你所有的喜好哦，所以不见得呃样样都会这么的美好哦。所以最重要的是，你们两个人能不能够真的就是呃各自的能够。 呃，磨合好，然后去迎合对方的需求，好吗？在当周呢，刚刚有提到了要留意的天数是周五哦。下一个生肖是针对属鸡的朋友，属鸡的朋友呢，在本周是属于需要调节步伐的一周，而这也代表是呢，我们在这个礼拜呢，本身的心境呢是属于蛮愉悦的。 但是呢，我们不可以贸然的行事，不然很容易会让自己呢陷入危险之中。那在外在呢是有很多利欲的这个引诱哈，还有一些是非哈，所以呢，呃，在这个时间点呢，并非是要让你太急躁去前进的时间点，所以要劝你一定要再忍耐一段时间，好，那等待好运的来临啊，再去做决定。 那再也要小心呢，在这个礼拜比较容易会有一些，呃，留言啊，或者是恶意的一些重伤，所以呢，尽量就是不要去理会这些，呃，恶意的这些，呃，言语哦。那保持心情的愉快，哈，来迎接你的好运哦。不然的话呢，你的心情呢也会影响你的运势的高低哦。那么在这个礼拜，我们的。 那个要留意的天数呢，有三天，除了周一之外，还有周六跟周日，所以请记得在周末一定要让自己呢能够好好的休息，不然你在隔一周的时候呢，你真的就没有办法好好的 recover 哦。好，那么针对我们属鸡的朋友，在当周呢，我们的这个开运花呢是黄矢车菊。 那这个花呢，它是被选来献给四在四世纪呢，在埃及坚决阻止这个异教复活的这个基督徒总督，哦，圣阿尔勒米斯，哦，所以它的花语呢，也代表的是权力。因此，受到这个花祝福的属鸡的朋友们，也意味的是，在这个礼拜，我们在处事方面，在人和方面，相对的会比较。 固执一点，因为你太过坚信自己的信念，所以你很容易遭到别人的一个厌恶，甚至感到有点厌倦、厌烦。呃，再来就是在感情方面呢，你可能对于另外一半，尤其是针对如果你是已婚的，你可能呃会有很大的包容心，所以另外一半是很幸运。是如果是交往的话呢？ 另外一半可能就比较容易是属于被你宠坏的状态，那这个部分可能就要多加小心了哦。好，那么再来呢，我们来看一下下一个生肖呢，是针对属狗的朋友。属狗的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于需要顺从他意的一个状况。那么这也代表是呢，你需要相信别人，那自然呢，也比较能够得到别人的一个信任哦。 同理呢，你要去激化啊不去的事物，还有你要诚心去处理哦。那在这个时候呢，就会有慢慢的一些进展。那再来，老师要提醒我们，不可以心急啊，要拿出很诚恳的心呢去对待人哈，还有去处理事情，才会有好的结果。所以在这个时间点呢，得到人和是相对的必要的。所以过去的这些困扰啊，呃，也会在。 因为你对他人有这些信任的当中呢，就逐一的化解了。所以你本身只要你能够愿意诚实的去面对别人，然后你没有任何的邪恶的、自私的念头，那么也不会破坏别人对你的信念哦，还有信任感。那么这些问题就会一一的，就是解决。好，所以最重要的在这个礼拜记得就是呃，learn to trust。好，那么再来就是。 我们在这个礼拜要留意的天数有两天，除了周六之外，还有周日。那么，针对在感情的部分呢，我们受到的是西番莲的祝福。那么，西番莲呢，它的原产呢是在南美哦。那你如，但是其实我们如果多花一点时间，也是可以在温室里面把它呃栽种出来，因为它的这个果实是黄色，而且是非常的美味的。 所以很多人其实会为了要吃它，所以他们去栽培它。所以呢，它的花语呢也代表的是中景。因此呢，在这个礼拜属狗的朋友们，你们受到它的祝福，也意味着是你们非常的浪漫，你们是为了爱而爱，你们是呃比较希望能够得到你们理想要理想的感情哈，也就是说。 呃，不能说你们是为了目标性的去谈感情，但是呢，比如说，呃，对你来讲，如果你的感情是为了要能够成家，那么，或者是说有些人是为了，呃，以婚姻为前提去交往，那么你们可能就会属于这一类的人。好，所以你们的，呃，感情观或者是情人呢，就要是属于能够配合你们的实际派。 呃，这样子呢，两个人才能够真的能够走上那样的一个路途哦。那如果是属于都是浪漫主义的恋人呢，那么到头来可能就会无疾而终哦，因为两个人可能就会变成是一个交叉线，因此呢，就是要注意的地方。再来看一下最后一个生肖，是针对属猪的朋友。 属猪的朋友呢，在本周呢是属于受到重用的一周，而这也意味的是我们的这个气运呢正顺畅。那加上呢，你本身呢，在这个礼拜的一个热忱呢，所以你在工作各方面呢，就会有非常大成功的一个项会出来哦。所以要好好的培养自己的这个气度哦，还有要保持你在工作上的这个热忱哦。 最重要的是呢，不要只有一昧的想到你自己的利益，你一定要同时去关照到你的上司，还有你的下属。好，再来呢，呃，如果你的这个想要晋升顺遂的朋友们呢，呃，想要得到天时地利的朋友们哦，你们呢也一定要呃嘴巴甜一点哦。那么在这个时间点呢，你就会发现呢，没过多久呢，你可能就会有这种。 机会哦，可以呃得到空前的成功哦。好，那么在这个礼拜呢，属猪的朋友呢，我们没有需要留意的天数。那么针对开运花的部分呢，我们在当中呢是受到了欧石楠的祝福。那么欧石楠树愁呢，它的原意指的是荒野哦。 因为它其实是生长在荒凉野地的植物，是一种在很恶劣、很恶劣的环境中呢，也能够非常勇敢生长的植物。所以呢，它的花语呢，代表是勇敢。不服呢，意味的是属猪的朋友们，在本周呢，你的责任感非常的强，你也非常的努力，你也非常的勇敢的去面对。 你眼前的这段感情，不管它是有没有问题，哈，或者是说，呃，你也非常的勇敢的去面对你现在的职场，呃，或者比如说你要很努力的去加班，你也会很努力的去工作，哦，因此呢，会让人感到非常的敬佩。可是你要去想清楚，你要注意的是，你在工作跟感情上，你要去做一个平衡，才能够让我们。 呃，这个跷跷板不会失衡哦，才能够最终抱得美人归哦。好，那么以上啊是针对我们在这个当中呢个别生肖的朋友们呢要留意的地方。再让我们来看一下当周的感情胜利主又有就是哪三个生肖的朋友。首先第三名是属龙的朋友，第二名是属牛的朋友。 而第一名呢是属老虎的朋友，先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。基本上呢，这三个生肖的朋友在本周呢是相当的坦荡的，待人呢是相当的真诚跟热情哦，而且你们也会非常的积极跟乐观呢。所以在这个礼拜呢，这三个生肖的朋友呢是会让人家感到非常的 attractive，非常的吸引别人哦，也会非常的受到别人的欢迎哦。 因为他们可以感受到跟你们在一起，就可以感受到你们的乐观啊、坦诚啊、聪慧的那一面，所以对你们也呢，在这个礼拜想要增加我们的感情生活的增温的方式呢，就只要能够透过一连串的探险模式去，比如说一起去追求一些呃新奇有趣的经验啊，来去跟对方一起去分享，那你们呢双方就可以一起感受到这种被鼓舞的力量喽。 好的，以上呢是我们当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方呢帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。有需要的朋友们，请可以呢透过上方的微讯号或是下方的官网加入老师。那么有需要预约的朋友，也可以透过下方的链接跟老师预约咨询。我是金英老师，我们下周准时再见喽，拜拜。